じゃあ、そういうわけで、失恋を祝した乾杯でもしましょうか。そうむしろ優しいと思うけど、あんたを慰めてあげるんだから。 他に誰がいるのよ視力大丈夫あのねそんな不機嫌面ばっかしてるからあんたってばモテないのよ元は悪くないのにね てるねお兄ちゃんはでも昔に比べるとだいぶ変わったのは確かかなそんな顔しないのまあなんて言えばいいのかな うまく言葉が見つからないけどそうねあんたってここんところよくしゃべるよああ違う違うそうじゃなくてさなんていうかこう生きたセリフを口にするようになったっていうか 裏表がなくなってきたっていうか <laughs> そんな感じ私あんたが感情的になるところって今まで数えるほどしか見たことないよさっきみたいな派手な八つ当たりは特に初めてあんたはいつも那覇とと水面下で争ってたから今まで周りに目を向ける余裕なんてなかっただろうし逆にそれぐらい無関心じゃないとやってけなかったんだと思うよ あくまで想像するぐらいしかできないけどでも最近どういうわけからしからぬ言動が増えてるよね一体どうしてなんでしょうちょっと教えてくれないかな 全部リルちゃんのおかげだねだって本当なんだからしょうがないじゃない私だって少しは悔しかったりしてるのよ私やカーマインが10年以上かけてもどうにもならなかったことをあの子ったらほんの数日でやっちゃうんだもん自信喪失どころか もう完全に脱帽だわあんたは探し物をついに見つけたんじゃないのかな それでカーマインは復元屋になるって言い出して私はあんたをいつでも迎えられるようにこのエリアをヘビから独立させたんだっけ懐かしいねいやあの頃は若かったうわボディーブロー悪かったわね老けちゃって いいえ何にもただ少し前ならそんなセリフ絶対言わなかっただろうなって思ってさあの子リルちゃん カーマインから聞いたけど M 区で見つけたんでしょ羽なんか生やしてあんたと那覇とぶっ飛ばすぐらい強いのにほんとなんか変な子だよねあの子がさあんたの探し物だったのかもしれないって思ったらああしょうがないのかなって思っちゃったようんだって 私たちには無理だったしだからねやっぱりあの子を追いかけなよきっとまだ間に合うからそうだけどずるい女よりかっこいい女の方が好きだから だったらもうそれでいいじゃんあの子にはこんな街なんて似合わないし外に行こうって言われたんでしょそうでもないと思うけどね いいからほらさっさと行った行ったそれじゃ一丁かましてこい と。 thank you 二度と失いたくない これじゃあとても飛べませんね重いですよわからないことが多すぎてそれなら鎖を切ればいい ですかこんばんは天使さん俺のことは覚えているかなあなたは 私に何の用ですか人質に取ろうとしたって無駄ですよだって彼とはもうああ違う別に君らを害するつもりはないんだそんなに警戒しないでくれこれでも一応病み上がりでね荒事は控えろって言われてるんだ んなるほどその様子から察するに先代は相当君らに嫌われていたらしいだがまあそれもいいか何か因縁めいていて素敵だし嫌われるのにも慣れているただ今は天使さん君の願いを叶えてあげよう 飛びたいんだろだったら飛び方を教えてあげるよ君は自分が何者で何をなし何を求めているのか知らないといけないいや知りたいと思っているなら知るべきだ自由意志を持つ資格存在意義を求める権利君はそれらを持っている行使しない手はないだろうなぜなら彼だっていつもそうしていたんだから 飛ぶために必要なことは何でしょうかさて何かな俺は君じゃないんだし正確には分からんねただそうだなアドバイスでよければしてあげられる彼はこんな時何をして自分を確かめていたんだろう大きく分けて2つあるが 君らに共通するものは 迷った時には得てして原点に戻ってみるのが効果的だ君らは2人とも同じ場所に深い縁を持っているつまり M 区画あそこに行ってみるのはどうだろうそうだなできるだけ深い場所まで誰も到達したことがない深部まですると何かが見えるかもしれない ですねそこに行けば私は飛べますかああきっと飛べるよそして一度飛び立てば失礼ですが少し試させてもらいますよ マスター悪趣味だね お前何やってんだよ。危なお前ちょっと待てよ もうちくしょうこのバカ力腕が外れるかと思ったろもし壊れたら一体どうしてくれるんだよんああどうやら那覇とじゃないんだなそれでもギリギリな感じはするが いや別にあるって言えばあるしないって言えばない怖いなそんな顔するなよただ見舞いに来ただけだって 信用ないねエニスと扱いが違わなくない 大丈夫か M 区に行くんならリルもきっとそこにいるぜよく見ろよスーツがなくなってるだろどうするんだよ少し面倒な事態だけど。 そうかまあ仕事だしな。